Белесая голубизна неба казалась выгоревшей от почти вертикальных лучей и леса. Сижу в бамбуковом кресле уличного кафе, накрытого лоскутной тенью от высокого платана. Желтого ствола соседнего эвкалипта, словно облезающая от загара кожа, свисают куски коричневой коры. Тлеющая в пепельнице сигарета — в стакане с капучино потрескивают кубики льда. Северный склон священной скалы, синеватый от густой тени. На плато сияет величественный Парфенон. Между колоннами проглядывают полоски неба, усиливая иллюзию невесомости храма. А сам Акрополь кажется библейским ковчегом, покачивающимся в мареве небесного океана. И смутное ощущение. У подножия Акрополя застыли оливы с узкими, напоминающими наконечники стрел посеребренными листьями. Низкорослые сосны, пальмы с кронами, похожими на взорвавшийся фейерверк. Среди рыжей выгоревшей травы видны плиты, фрагменты вымощенной дороги, остатки колоннад с фронтонов античных дворцов и храмов, оплывшие от времени и дождей мраморные торсы статуй, украшавшие некогда многолюдные площади Римской Агоры. Щербатые ряды колоннад разной высоты органными трубами торчат из земли. И кажется, вот-вот зазвучат величественные аккорды фуги. А джарый старик в широкополой соломенной шляпе катит перед собой латерну. Разрисованный деревянный короб с покачивающимися коралловыми бусами и позвякивающим маниста. На пышной груди ретушированного фотопортрета какой-то дамы. Рядом плетется беспородный пес с высунутым от жары языком. Остановившись перед немногочисленными в этот час посетителями кафе, старик быстро крутит не в такт мелодии рукоятку шарманки. В загорелом, испещренном сеткой морщин лице старого Эллина философическая мудрость, а в поджарой фигуре стоическая готовность к превратностям судьбы. И смутное ощущение. Звонкий смех — чувственный рот, жемчужный блеск зубов. Откинув голову с мелковолнистыми, как водяная рябь, черными волосами, туго собранными в высокую прическу, сидит за соседним столиком молодая Эленка. Мраморно-крепкая шея, оголенное плечо напомнило скульптурное творение эпохи классического эллинизма и неожиданная игра фантазии. Передо мной сама царица Этаки, красавица Пенелопа, символ женской верности, вызывающий восхищение и в наш порочный век. И уже не смутное ощущение, а ясная мысль о красоте, о которой Достоевский сказал – что она спасет мир.